नमस्कार मिथिलावासी अहाँ सबके लेल फेर एकटा बधैया लऽ आयल छी सुनू खजमा मंगै छै रुपैया गे आगे दैया गे दैया हजमा मंगै छै रुपैया गे आगे दैया गे दैया हजमा मंगै छै दादी के लग गैया के गैया हजमा मंगई छई दादी के अग दैया के गैया दादी बिना दादा रहतीन के ना अग दैया के गैया दादी बिना दादा रहतीन के ना अग दैया के गैया मामनै सै रुपैया गे अगे दैया गे दैया हजमा मामनै सै रुपैया गे अगे दैया गे दैया हज मामनै सै पीयूसी के अगे दैया गे दैया हजमा मामनै सै पीयू ग दैया गे दैया इनसी बिना पीसा रहथिन के ना आगे दैया के दैया पीसी बिना पीसा रहथिन के ना आगे दैया के दैया हजमा मंगै रुपैया गे अग दैया के दैया हजमा मंगै जय मौसी के अग दैया अग दैया मौसी बिना मौसरथिन के ना अग दैया अग दैया हजमा मंगई छै रुपैया के अग दैया अग दैया